मीन्स की जो नज़ारा है वो भाई बहुत खतरनाक वाला है सबको देख बस था मेरा ये guys welcome to my new blog तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग प्रथम से लोग बढ़िया होंगे फिट होंगे फाइन होंगे सो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर पे और आज है थर्टी दिसंबर फ्राइडे और अभी बज रहे सुबह के दस तो आपको सभी को पता ही होगा वैसे भी हमने चार पाँच महीनों के ब्लॉग नहीं बनाया तो थोड़ा बहुत तो मीन्स चलता है तो उसमें कुछ मेरे पास मोबाइल नहीं था कुछ नहीं था तो इसलिए मैं इसकी ब्लॉग नहीं बना पा रहा था अब मोबाइल मेरे पास नया मोबाइल भी आ चुका है और जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो क्योंकि हर एक अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ तो अभी मीन्स कि आज का कुछ मेन मो, मोटिव यही है ब्लॉग बनाने का क्योंकि आज हमारा जो स्कूल है ना हरिया एल जी जो मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो ब्लॉग जिसने देखा वो भी देख लेना तो मैं आपको बता दूँ कि आज का जो मीन्स कि कुछ फोर्टी वन ईयर कम्प्लीट हो गए तो उस स्कूल ने कुछ फंक्शन रखा है सेलिब्रेशन रखा हुआ तो आज हमने भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया है तो आज उसका जो फाइनल है तो ग्रैंड फिनाल है तो मीन्स कि उसका कुछ जो ड्रेस कोड है उसकी जो साइज़ है ना मेरे को मिल गई है लेकिन साइज़ है वो परफेक्ट नहीं आ रही तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और ड्रेस को कुछ चेंज करवानी तो चेंज करा के फटाफट आते और फ्रेंड एक फ्रेंड को भी पिक करना है तो वहाँ पे पहले पिक करने चलते बाद में चलते अपने ड्रेस चेंज कराने चलो सो गाइस अभी हम लोग उसकी अपने फ्रेंड को पिकअप करना है और ये रहे हमारे यहाँ स्कूल तो और मीन्स की यहीं पे बैठे वेट करें उसका वो तब आता है बाद में चलते अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है कुछ जा रहे और ये सामने ये देखो भाई सब बहुत ही खतरनाक हालत है तो फाइनली गाइस अब कपड़े चेंज हो चुके हैं और अभी निकल रहे घर के लिए तो चलो अभी चलते हैं घर पे गाइस अभी घर पे आ चुके और मीन्स की गए थे हम दस बजे गए थे साढ़े दस बजे और अभी एक बज गए मीन्स की कम से कम हमको तो तीन घंटे लगे वहाँ पर जाके एक्सचेंज करने में लेकिन कुछ बात नहीं हो गया अभी एक्सचेंज और आपको दिखाता हूँ ये कपड़े ये ले और ये कुछ पैजामा है और ये कुछ बांधने का और ये मेन ये इसको इस चेंज कराने गए थे तो बाकी तो हो गया सब कुछ जो अभी मीन्स के घर पे आकर रेस्ट करते हैं वैसे मम्मी पापा बाहर गए हुए तो शायद देखते खाना वाना बनाया नहीं बनाया देखते लाइट तो भी गई थी मैं जब गया था तब लाइट चली गई थी अभी भी लाइट आ गई है तो शायद से खाना अभी तक बनाया तो नहीं है कोई तो बात नहीं चलो देखते अभी हम लोग पाते तब तक के लिए हम लोग कोई वीडियो एडिट कर लेते हैं और बाद में मिलता है आपसे सो है गाइस अभी हम लोग मीन्स के अपने फंक्शन के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं तो हमारा कुछ आउटफिट ये कुछ गोल्डन कलर का और नीचे ये रेड कलर का और ये कुछ पट्टा सा मेरे को भी नहीं पता लेकिन है और अभी हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं तो हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है पौने छः बजे तो अभी बज रहे पाँच और हम लोग मीन्स कि आधा घंटा पौन घंटा पहले तैयार हो गए तो अभी मीन्स कि मेरे को काम याद आया था अचानक कि वो जो हमारा ट्राईपोड है ना ब्लूटूथ वाला उसमें मीन्स कि शायद वो ब्लूटूथ का जो सेल है उसका सेल ख़त्म हो चुका है अभी गोकुल नगर जाके वो सेल डलवा के आते तो अभी पहले वो चलते बाद में हम लोग चलेंगे अपने फंक्शन की तरफ चलो चलते हैं अभी और हाँ किसी को भी अगर मैं शायद वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो किसी को भी वो पूरा जो लाइव फंक्शन देखना है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा अगर वो यूट्यूब पे लाइव हुआ तो मैं वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप उस पर जाके देख सकते हो तो अभी मैं चलता हूँ और वो डलवा के आता हूँ पहले ब्लू इसमें सेल तो ज़रूरी होगा अंदर आ चुके और ये देखो भाई आज का नज़ारा उसके बाद चलते हैं और भाई साहब बहुत मज़े मस्त वाला ग्राउंड है अभी तो कम चालू भी नहीं हुआ और ये देखो फोटोशॉप यहाँ पे करने लगे सभी लोग फोटो सो गाइस सभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और पीछे मीन्स की पूरा जो होता है ना क्या बोलते उसको स्टेज और सब पब्लिक सारी एकदम तो इतना मीन्स की जो हो रहा है ना अट्रैक्टिव मैं भी वहीं पे देख रहा था तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार इसका मीन्स की जो नज़ारा है वो भाई बहुत खतरनाक वाला है तो आपको देखना पड़ेगा ये देखो सभी के बीच में परफॉर्म करना है और भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है तो पूरा वीडियो देखना तो चलो अभी हम लोग चलते अपने रूम में और वहाँ पर जाकर अपने जो फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास एक एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और भाई साहब जो मज़ा आने वाला है तो चलो वहीं पर चलते हैं और देखते हैं रूम में बैठा हूँ सभी लोग फ़ोटो खींच रहे और देखो भाई जो मज़ा मतलब वो तो देखो शाम में वहाँ पर नाश्ता जो आधे की नाश्ते की तैयारी कर आधे फ़ोटो खींच रहे सभी अपने मज़े ले रहे हैं और देखते हैं चलो सो गाइज अभी यहाँ पे मीन्स की मैं शूट करना आया था तो यहाँ पे मीन्स कि ब्लॉग बनाने का तो डांस बन ही नहीं रहा है तो सिर्फ वीडियो शूट करना देख लो आप कैसे लग रहा है ये पूरा फंक्शन है जो मेरा डांस होगा मैं उसका अलग से वीडियो आपको डाल दूँगा और ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है तो आपको मैं दिखा दूँगा फाइनली गाई मीन की जो फंक्शन था कम्प्लीट हो चुका है अभी हम घर पे जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं आपको शूट नहीं दिखा पाया लेकिन जो मैंने आपको मीन एक मेरे पास वीडियो उतर गया है वो मैं कल आपको अपलोड कर दूँगा और अगर देखना था पूरा इवेंट तो मैं उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप आ जाना और वो वीडियो खुद पूरा देख लेना आपको वो वीडियो दे दूँगा तो भी हम लोग घर पर जा रहे हैं तो मिलते हैं घर पर जाकर